ვფიქრობ რომ ხარდაჭერა ექნება კანდიდატს დღეს ორი პერსონალური საკითხი იქნება განხილული ერთი საკონსულო სასამართლოს კანდიდატის და მეორე უზენაეს სასამართლოს კანდიდატის და ვფიქრობ რომ ორივე კანდიდატს ექნება უმრავლესობის უმრავლესობის ხარდაჭერა რაც საკმარის იქნება იმისათვის რომ მათ მოანდგროვონ სათანადო ხმები ამ თანამდებობებზე დასანიშნონ